seeing the time on the clock, Vu l'heure à la pendule, c'est maintenant la période des déclarations des députés. Uh, la parole Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la Présidente, aujourd'hui, je veux parler du... Récemment, on a, on a parlé du fait que le gouvernement donne dans ma communauté, dans ma circonscription, on a vu que ces services seront fournis sous le modèle privé. Les sociétés sont seulement payées lorsque les services sont rendus. Cela veut dire que ces sociétés privées ont euh, sont, sont, motivés pour euh, respecter justement ces, ces mesures. On voit des personnes voit des personnes qui sont motivées lorsque ces municipalités fournissent ces et lorsqu'ils ont la connaissance pour mieux servir leur communauté. Au lieu de cela, à Hamilton, on a des sociétés américaines qui essayent d'être euh, payées. Ce genre d'injustice est juste le début et ça ne va pas marcher. On voit déjà euh, les résultats au Royaume-Uni et en Australie. On doit mettre fin à cela avant que ça affecte la vie des Ontariens. Nos services sociaux ne doivent pas être euh, des ressources pour les sociétés américaines. Merci. Déclaration des députés, je vais rappeler à tous les députés d'entrer euh, silencieusement pour qu'on puisse entendre les autres. La parole au député de Willowdale. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Aujourd'hui, je veux rendre hommage à, un leader euh, d'une de la communauté de Willowdale qui, euh, qui est décédé à l'âge de 45 ans. C'était un père attentionné, un membre dévoué de la communauté, un bon ami et un, activiste pour la société de Willowdale. Il adorait la politique et il était passionné par le Parti libéral. On n'était pas toujours d'accord, en fait, on n'était jamais d'accord, mais il approchait la politique avec de l'humeur et de l'humanité. Il mettait les gens autour de lui au-dessus de tout et il respectait les les euh, partisans de tous les, partis politiques. Il voulait juste aider, il était toujours généreux. Il s'est présenté au conseil municipal en 2018 il, était un membre euh, de l'armée du salut et le club Rotary, ainsi que euh, l'association des Coréens, des Canadiens coréens. C'était une force pour notre province et pour notre pays. C'était une inspiration pour moi et pour plusieurs à Willowdale. Willowdale, Albert, Willowdale ne sera plus le même sans ta voix et sans euh, l'énergie euh, que tu as partout. Tu vas nous manquer. Déclaration Euh, My statement is for the Minister of Transportation regarding a call Saint-Michel in Miss Shores. Euh, ma déclaration est over euh, 400 students plus a daycare. Euh, and the speed limit in front of the call Saint-Michel is 80 kilometers an hour. Il s'agit ici de l'autoroute 11, où il y a environ 400 étudiants qui passaient la limite de la vitesse de 80 km. J'ai parlé au ministre plusieurs fois et je les ai avertis. En janvier, il y a eu un accident sur cette route. Une portion du véhicule et entrer sur la route et par la grâce de Dieu, personne n'a perdu la vie. Mais on a averti le gouvernement. Mais ce qui est plus déplorable, c'est que la, vitesse, la limite de vitesse est de 80 km, alors que de la ville d'à côté, c'est 70 km. Au sud, c'est 60 km. Et quand vous allez plus profond dans le sud, c'est 50 km. Mais ce qui est le plus déplorable pour moi, c'est que lorsque je conduis vers euh, le nord de l'Ontario, et j'arrive vers la route de l'avenue, les routes sont à 40 La vitesse est à 40 km. Ils se préoccupent des écoles ici. Alors c'est le moment de réduire euh, cette, cette limite de vitesse. Mais il faut vraiment le faire maintenant ça ne sert à rien de mettre une longue voix jaune, mais ça n'aide personne. Merci. autre déclaration des députés. La parole au député de Tobico Lakeshore. Merci. Je me lève aujourd'hui pour vous parler d'un organisme de charité à Lakeshore. Aujourd'hui, j'ai Derek qui est dans la tribune les représentants de l'association des euh, enfants dont les parents sont incarcérés. Cette association aide ces enfants. Canada fournit, fournit des fonds ainsi que des, sorties scolaires, mais ils aident également euh, les enfants à, rendre visite à leurs parents qui sont incarcérés. On leur donne des transports gratuits ainsi que des euh, goûters euh, sains, ainsi que du divertissement pour leur voyage. À travers la Trillium Foundation, on a eu des financements pour un nouveau bus. Ce nouveau bus va permettre aux familles partout euh, dans la, région du Grand Toronto à faire face à ces problèmes, à, cette situation difficile. J'encourage euh, tout le travail que le personnel fait et j'encourage vous tous à chercher le à faire des recherches sur le travail qu'ils font et comment ils aident ces enfants qui font face à des, à des adversités. Merci beaucoup d'avoir pris soin de ces jeunes. Member statements. The member for Brampton North. Thank you, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. Delays, delays, des délais, des délais, encore plus de délais. Les agents de correction ont demandé des changements pendant plusieurs années. dans la prison, dans le système carcéral de Thunder Bay. Par contre, ils avaient, euh, ils avaient beaucoup d'espoir lorsqu'ils ont, le gouvernement annoncé qu'ils allaient bâtir une nouvelle prison. Par contre, c'est très limité ce qu'ils peuvent faire dans la prison parce que ça fait plus de 100 ans qu'elle a été construite. Et c'était pour une capacité de 60 personnes à l'époque, et maintenant, il y a plus de 150 à 160 euh, détenus. Et selon un sondage qui a dernièrement été publié, qu'il y aura plus de délais qui feront en sorte que la sécurité pour les détenus et pour leurs familles euh, sera mise en péril. Avec une mise à jour d'Infrastructure Ontario, on a changé la date pour la construction à être déterminée. Mon collègue député de Thunder Bay, a dit que l'ancien gouvernement libéral a négligé cet enjeu et le gouvernement Ford fait la même chose et ce n'est pas sécuritaire pour le personnel, alors que le gouvernement continue d'ignorer le problème. Une nouvelle construction prendrait en compte les problèmes de sécurité into a single en créant un seul complexe et de mettre à jour le système. Il est temps maintenant de passer à la construction. Merci. Déclaration de député, député d'Ottawa-Sud. Merci, M. le Président. Dans ma circonscription d'Ottawa-Sud, Hockey pour les jeunes a eu un premier événement et c'est une organisation non lucrative et qui est extraordinaire, qui permet aux jeunes de jouer au hockey. Avec la Fondation, $500 grant to help purchase hockey equipment and launch new programs in the Ottawa area. permettre aux jeunes dans la région d'Ottawa de jouer au hockey. 53 filles nouvellement arrivées au Canada pourront être invitées pour apprendre à jouer au hockey sans aucun coût. Ils auront des temps de glace libres, gratuits, et vont apprendre comment patiner. Le programme uh, permettra aux uh, joueurs d'apprendre l'anglais, d'apprendre plus de compétences, qui les aideront dans la vie et d'apprendre l'importance de l'activité physique. Le but est de réduire les barrières physiques et euh, sociales pour que plus de jeunes puissent participer au hockey. Merci euh, au secondaire Gloucester et pour la Ville d'Ottawa d'avoir rendu cet événement possible. Merci. Déclaration de député, député Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole euh, ici dans l'Assemblée, dans l'espoir euh, du mois de l'histoire des Noirs. C'est important de, de, reconnaître leur contribution. Et je voudrais attirer votre attention sur ce qui se passe à Oakville et comment nous commémorons ce mois important. Euh, nous devons tous, être, nous devons tous connaître notre rôle dans le euh, passage pour les Noirs ici au Canada. Il y a, il vu des centaines d'esclaves des États-Unis trouver la liberté ici au Canada. À l'époque, Oakville était une petite, plus petite ville et les gens ont déménagé euh, partout en Ontario. Par contre, il y a une histoire qu'on devrait se rappeler. C'était l'histoire de James Wesley Hill, un esclave qui, s'est échappé des États-Unis et s'est établi sur une ferme à Oakville d'Oakville qui euh, reconnaissent cette histoire à tous les jours. Merci beaucoup. Déclaration député, député de Toronto-Saint-Paul. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais reconnaître la vie d'Evangeline Rosa, qui a été tuée par un camion de ciment à Erskine Young. Il y a quelques mois, on parle de développement responsable. Par contre, il y a du développement irresponsable dans cette région. Il y a une dizaine de résidents de Saint-Paul qui luttent pour plus de développement responsable dans nos collectivités, dans notre collectivité. Grâce à leur militantisme, ils ont créé un programme Focus Midtown pour comment bien faire les développements, de réduire la hauteur des immeubles et qu'il y ait plus de services pour desservir la communauté, telles que des écoles, des parcs. C'était au sujet de développement responsable. Ils ont invité la ministre de faire une tournée du, quartier pour euh, voir le plan et il ne l'a pas fait. Il l'a fait secrètement avec cette tournée et le euh, député d'Eglinton Lawrence, euh, il l'a invité pour le faire, qui n'est pas le dans la région, mais c'est plutôt moi. C'est un manque de respect envers les résidents de Saint-Paul, ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, nous avons une demande très simple, renverser vos, oh changements avec la décision du règlement 405 écoutez la collectivité et non pas fait, ne faites pas simplement du développement pour vos amis. J'ai des dizaines de lettres qui ont de la part des citoyens de Saint Paul qui a été envoyé au ministre Clark sans réponse. Déclaration de député, député de Durham. Je prends la parole aujourd'hui pour informer la Chambre que le 13 février, j'ai pu mettre à jour mes commettants concernant this project has been the topic of discussion for decades. the community has officially finished its updated initial business case, and i'm pleased that the recommended option would include all-day service instead of the four-train peak-only service announced by the liberal government. based on the updated initial business case, metrolink staff have recommended proceeding with option two. Ils vont aller avec le choix numéro 2, d'alignement des services et euh, de toutes les populations au long de, de cette prolongation, de ce prolongement du tronçon, oh et de, permettre de construire euh, les le projet d'aller au-delà de l'autoroute 400. Le directeur de Metrolinx va revoir l'analyse de rentabilité approuvée par la Commission, le Conseil, Metrolinx va continuer de travailler avec notre gouvernement pour mettre de l'avant et de passer à la prochaine étape dans le processus. J'ai hâte de travailler avec Metrolinx et notre gouvernement pour assurer que ce projet soit financé et soit construit. Merci, Monsieur le Président. Je vais demander à la Chambre un rappel à l'ordre. Il y a plusieurs conversations qui ont lieu en même temps. C'est difficile d'entendre les déclarations de députés. Déclaration de député, député de norfolk uh, Monsieur le Président, cette année, on va recevoir 4,5 millions de dollars pour l'infrastructure communautaire, 2,6 millions dans le comté de Norfolk à millions. Cet investissement vient du Fonds de communautaire d'infrastructure, qui est l'OSIF. E c'est un million de 200 millions de C'est un fonds de 200 millions de dollars qui appuie des municipalités partout en Ontario de moins de 100 000 personnes. Je voudrais remercier la ministre de l'Infrastructure, Lori Scott, et le premier ministre, M. Ford, qui a fait cette annonce plus tôt cette année pour euh, s'engager à financer ces projets dans ma circonscription. Ces projets de 4,5 millions de dollars sont très appréciés. un investissement dans notre infrastructure infrastructures et à nos partenaires municipaux et seront dépensés il y a le plus grand besoin. Ça veut dire que le comté de Norfolk et de Haldimand de 5,2 millions cette année à lui seul pour réparer nos routes, nos ponts et pour prendre en compte les besoins concernant les égouts et l'eau potable. J'ai hâte de voir les nouveaux projets et de savoir comment ils vont dépenser ce 4,5 millions de dollars cette sur notre infrastructure communautaire et à savoir comment. Et j'ai hâte aussi de participer aux événements avec nos partenaires municipaux, à savoir comment nous dépensons notre argent, notre argent de la part des, contribuables pour réparer notre infrastructure Merci. Maintenant, présentation des visiteurs. Je vous rappelle qu'il y a seulement cinq minutes